mari pakai kita tube menane padi puak kita kena beringat hago berang lo nidotin Jangan buat sedar Takut kita jatuh ke rugi Kalau pakak-pakak buat Tidak susah amor